Oh, oh, oh, oh, oh. Havana, Mana in Havana, Wananda. فدي مهدي حموك فدي بيدي كلابا بقي بارو كنباني حراي عاقا دلباني عمو بالا حسباني دقا بارو العدباني قبي بارو وقربني كلابا عفر فيه الدال فنك واني برنامج كتا توغل غلو قيفين داتن توبكوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسينك الحقوي أمانا عدا سيني دايوسنا فنك واني برنامج ام بسني قيتنا هاي تنها بارو ما نوري لي نكلا يهن هورا الام بسنيه حقوق ستكي قد كني بك بقعكو فكين تونا الهيين كلا كادو goori lee afara gugussuu de'ita tonna kaadu gehlo gaditiita okulsuu yarhili fanni kewaani barnaamijniki tonna kaadu aharri fanni kewaani barnaamiji ibnaa itoliino muhammed ayyuu ni kadda gadabeeffannaan aloo yayyoo barulee tonna haa afar fanni gehlo manna hendoori digirii intaatan issiruura kala haynehi kaddam ilsihan farmumai nanun ni kas ni takke ni kata tatan mattai tonna kadu sukka habu ken afaraha kaddam kas takke farmu takke sarrah kadu de ko istoni de inta tan anguru asaku nil tabsim muhammad ayu go hin kadu sarrafanat ke iddi hinno hui in bulgad izum izum mai nikla kat kadu kayyafan hagirinno yanama ya'malu ul hastehtan atu barsil qaistehtan angara qsukte awide qsukte tanmi ya'malu haqduma afarum mattahdala kadda gada bu'aa abaktimeeteettaniif kadda gada fannaan waa itti nubbi gaddaniitan fannaan waa abaktimeeteettaniitan gaditti heelalluhu gusakaa gixluhu gada bakimeteen han dooriti abehe kalahkaattonnahnalluwanahnanimasaaku barsalehtanihtanayro kakinnan dhicinahnimiktiakteena عفريسي حدودكو عفر جريسي حدودك إن كتنوك جنت هنا كاتونا عركك سبوت إدتي يعتنه تنايرو إن أنت تكلي عنهاي إيه. آه، توك كتكات ترتيه تنه تنو دولة تا آه، كاتونا هكى حلو قد إدت الدلا يوسف نميته هنا فني كيواني برنامج دلي إيه. آه، أساقاد يا سهنا هندلو تدقين هنا أيرو أكاكنا إيه. دعنا هنا أيرو يعني ما كدرس جيت تكوي تفراي كله تنه تندري فلا عفر جيرا يا سهنا هندلو باهكا سني دريفا حري باتلين كادتونها عركك سكت دبته تنه تنايروي توكو كتاكا عمو نسرايروي يعني نسرايروي عمو قد كاد ابن هنا نمي ابن كي حلوك دلوسكيني ادوينا قد كله يهن هن قد ابنهم اي زكر عتهنو موسى لهذا كا ابن كي حلو حوال ادوينا قد كله يا قد لنهوي تو قد كلكات كادو تنها درسجتلا miraahini commando posti miraahsatan miraahini kala hatan miraahini gihlu haagidili maxamed ayu afara miraahinu takku shacbi takku indaanayta takku sayu takku inkihi afara iyenimihi danniini hugteenihinki xududa falgaxyeni misabataha وكلينكي هنجي اللي هم مريتي تاي كوسيتي هي تاني ميكا مكعكو ما يسوجي وعدنا أفرد دمتي من جمع نمه سنيت أما جبا كله إنكي آه، حدود فنا تاب بيني إنكي جربوا هني هبان كرم بهوت كلا ها آه، مجبا كلا سني رح سني كويتا ست هني كلا أنا عبوي تديريني كلا abin henin digin ile kadin tana hinna qadini barsa lukato na simbin takrana mai kala tan tawaylo la datun bulle to kaado italla kayle nuuzima ka isku ee to mira hin ile digra hin kir kaado italla kayle hay hin la yusna ke saati la habu fanaha udur fanike wani barnaamij lukay sitana mal masaka dal sinar hibisna hay mi uqti nil lukuddur haystay نعم kaxayne ma waagisnaa agad kulsayamo baadhaa cadaabisne irfiilelaynimaano fadha diriine migaacay koonabay caadaada dalbahne naabe kaltan dira diigaaludi goone wahasmatuu kibaagiraa lena duute amneegicnoo xawalgeyne caduwina gatakalli قعنا حوالقيني عدونا قتكلي رعتين قينو نيايتك يا سوق نايسيسي رعتين قينو نيايتك يا سوق نايسيسي الليل مالها لك ليه كاسي تفهم بهلي ليلو بيتاك تلم بقوت عمل بحتين وين نجينو محله تكا جيني لك رعتين جينو واني حلو مسي وهسمتوك لياكيتك يدي قسري عمري جينو حول جيني عدو بنا قتك اللي أمريكي ايه؟ حلقيني عدوي لا قتكلي راتنجينو ليتك يا سكنة سيسي راتنجينو ليأتيك يا سكنة سيسي soollamay baa loo ugu tayde caduwi feedhamo haysree sumacgayne bagalaxay kalkelinkeeni xuya yeele loowitaanaan bagut ractehnin lingeyne racteengeynu taamaakee abtone hircata abreegiciloo xawalgeyne caduwiinaaga takkalli abreegiciloo xawalgeyne عدونا كتكلي رعتنجينو ميايتك يا سكنة سيسي رعتنجينو ميايتك يا سكنة سيسي آه كنا وندى بسني نيبولينا قتل تندوكنا ينتا عدوي في الدموس ناقينا ورسني صلاة عمل لك حد مرتو رسي نقا عيواد ويدا دلني يبيني أمري قلنا حول قيني عدوي لا قتل كلي أمري قلنا ራሴንገይኔ አዱብ ናገታካሌ ራቴንገይኑ ንያይቴክያይ ሱክናይ ሲሴ ራቴንገይኑ ንያይቴክያይ ሱክናይ ሲሴ እኔ ራቴንገይኑ ንያይቴክያይ ሱክናይ ሲሴ ራቴንገይኑ ንያይቴክያይ ሱክናይ ሲሴ ಮಡಗಣಮ್ಮಾಯಿ ಮಡಗಣಮ್ಮಾಯಿ ನೀಡಗಾಣ ಮಡಿನ ನೀಡಗಾಣ ಮಡಿನ ನಿಂತಿದ್ದಾಲಿ ಹಿನ್ನ ಮಲೈಲ ಬೇಸ ಹಿನ್ನ ಕೈನ್ನ ಕಬಿಳಿ ಹಿನ್ನ ಅಮೋಕವನ ಅವಿನ್ನ ಅದುವನ್ನಲ್ ಮಹಬನ ಗೆಡೆಂಬಾಡು ಗೆಡೆನ್ನು ಸುಲೆಂಬೋದು ಸುಲೆನ್ನು محبنا عليتاريت محبنا عدونا موكلنو فلاي مايسور بسنو مدغنا ماي مدغنا ماي ندغنا مدينا مدغنا ماي مدغنا ماي ندغنا مدينا يكليني منيك واడిಗೆ ಹಿಮಾನಾಯ್ ಯಕ್ಕಲೇನಿಮ್ನೇಕ್ Warige himanai Ne wakai moya Dagadaga namai Inindi dale Dagadaga namai Lubu kabuta Dagadaga namai Ne afar ande Yarige nille Beda aidabtam Inkita mahle Inkita mahle aduu baadoo suleksa afara baadoo suleksa afar daayiloo dhideksa afar simbil dageksa aduu waannaal mahabana magaala gaalii mafanna baraatteen fam nirennoo bagulka kamaa hisennoo alak hayilaak gilennoo. my alisennoo fulaay maayisoo rubbisennoo. بيبسي كيفني كي واني برنامجه بروجرام اي ساني سينك تدرس ساني سينه تدرس اجيتنا هنا نهي لا واي كاتون هاك دغال بلستين تني برسلكو درس اجيت العفر عفر جحلا بايتون هاك عفر جير اجيت تني تماي سو تماي سو كاتون برسلك فوزيا الا بلسكن لا ني كا دوكومنت بس برا حسك سوت تني تنغيرا يا سيهن هندلوت يا ماتك جدي دغرت تني تندوركي دلوت اللي جيت تني ترفتو كن عندنا هاي توكل كاتون هاك يا معلو اللي كاشن هنا هنا انغاروا يا تمسو سيتن هي فنها غحنا عندنا محمد ايو <coughs> في هواي إيه، هواي جيت انتيتن آه، مايسو محمد ايو آه، نفنان سيدا بقصدي بول سنتها فو حفنها ادي يا بوانا هين تاركي مانغو نعبويتي نيسو متهني قادا ما كما كعكو ريبي اسكك يعني هين افتو حبني أنه نما ويا آه، نموت يابتها نم تيو معني نعم دعونه هي أنا مسبتها بان هين برا ها ويني نفنها suumut yaalluhu awyaay suumut keessangeeli yakkaata goombi badabbiheeli makkalee hiyyanam isi hiyyehi geetinteetan maysu afara abalat fiirisse tana idaadu kinni misabbataa shacabii miraaxiinui barsali hayla afara giranki inkimka kidde haayitehi nacaboo tatkuusi takka habbaali waana hinin raataa daabisiini amaantile mara afara asaa kutekkee geetintaa kulli mari inki heefferemee afara abti hiyyanama inkihi taarikii كبعنا مسبتا فك نوبهي إيه. برس لوكا هاك دمل كاتونها بول سنة لني كسانا هنا لجيراني أيدادو لنهوي أو إيه. يهود درتني تنهورا أيدادو هبالك سكتي هنا كاتونها يمتهن هنجرسيت هدتا أو أيه درد سكنه هنا أحوال هدتا عفر كني مرسنا مكاك حبالك سكته تنهتنا ينتكن إنه لكن أو أيجينه هنا عندلتو بول سنة كاد أوله عفر متكاس كدينه أبهنه هن أيدادو فيرسنا إيه عملوي آه، نما كاكنا لأنها برسلك عفر ومتى هقدم لك هتمدقنها عفر إيانا هندرولو عفر أمتا يعني هنا درلو أمتا قرد سكتة تنهتان ما بلاي ما بلا تمدقيه سنم يسكودي عدا مرا يعني و جت مالينه تم ما بلا دانكو أجيران نليار يارجيني متي سكتة هي إنكن كمان قوة تنهتان دقروا كاد مقالة حد كادو تمدقيه هي تن عفر لبانا هنا تياكاي وعفر أجيران أجيران اللي يسحسيني هن إنجلسيت جت تنوي هوكا يسي هجيران نتايبول يسي هدايتي لهن هندو تايبول تاني كمان سكتة هي لكن واجيت مهن هندلو تكاتونها عفر أمتا لوين أنا اللي هم قال حد ليس هي جيتها تنهتن حدو وما قالك حد اللي أصنع اللي نجاي من أبلو جيت النهاي يسهن يعني عند الترك النهاي نقد آه، نقد محمد أيو مراحينوي أمتاي عندنا تكاد تتلقى حيه عهدات كتب الدفيان فدينتا حتى كنيه آه، أو يا أو تتبسانه يعني وعدنا قال لي عندي أرحكو أنا نهارسي مراح مراح آه، نهارسي ملاكا مراح سهن أي بحدود الأرحكو تتتبسانه قهدك كم الله على ما سمعت كونوا كاك ما يوميا فريمه آه، أميسو إمبوك كلا لي عندي اللي تنكلي إمبوك في دمي كلتي ربتني عفرة كابر سلحي لكن عفرة جيرك إني مثبتها أحد مراحيني قبها قلت دهي ستيه أويتي بعد ميدياي أبارو هاد ميديا أويتي تمسانا هني وعدينا عفرة جيراكي كلا لي عندي ستة لكم كحك أوتي تبسانا نتايسي محاي بولك مانغوغا بكاك بيتمي فرق جرك إني مسبتها محا سفرق جتي يبرونه هو أيرول مودو اللي مريني كربي من عرقي مسبتها أفرق تحتن أبتو كادو هبالا لما فدين تا أوتي تبسانا هني وعدنا فيدرال كوميونيكيشن فانا أوتي تبسانا هني وعدنا أفر بارول تاكيتن حربي لي أو متى ما دوري كاكدو جرتي أو متى محبتي تا وعدينا يكالا لي عندك مراحيني وكدبهي ما يسود عوكا قبتي tieni mi agiira fuu haka kataniya itti argin bago kinni sabbata afara giira iyyaanam kaadu itti haanam faddiitama sabbata kireeditsi taheenin faddiitama hamdallu tay kala tanitan dari fal takke takke tanitan difaa'itini ada alle tanitan mai sumatinai ahak diro diro lafatani mahayyaanam kaadu balance hinna kaadu yablin faddinta hay wo kala katunaha aidadu nablehna wadi harbi tarikinna kaadu aidadu nablehna durulu masri abte tanitan harbiyani hi labatanna ironna inka alsinna tanisugehan harbiki aidadu tukubeni tamidga hagduma inki dago سبعويتي تكمس بيهي تنه تنه تنمكاتونها أفر أمتا آه، اوي تنه تم ديتهن اهتمايسهن اهتنم ايداد اللي هنا اتكبيني هن نملكاتونها آه، ايدادي تسارغوي تتكبيتن اهتم دورتي كاتونها محلتن فدنتا يا نميت يدعجس هينه يا معلو كاتونها يا معلو لوكاسن هن درو اتوكان لوكاس برسلكو إيه، كاو كنهارات قد كاي قد كادو نعزمك معي هو كاي فنحر كيف ما كفلا واريني ناي نبارو نواني ارحكو ابهن قد اللي يعملو وبارو آه، مكلانن فدنتا تنفيدا إيه. وكسيسا كابهن قد انا بنقدم معي هذا مكان عزمي سوني تقول كتت هينك سرا kay isiroraake raddifanaa an dabbinno kaadui imboko laakin waareninay ni waaroni wannay iyagat kattahini an dabbinnoy woriikinni kassotinan lukaysta waarayni baaroninay manofrati gonarcud manonek alallalenkooy akukok masonnaninay akukonanaadowano larigaabdaho bareekudoota akkuma bana qabriseenna kunigaa amodda'inoo ikunagaa ina daabiseenna kunigaa amodda'inoo ikunagaa ina daabiseenna. gaina dadi senno. Kuniga amod daino, ikuna gaina dadi senno. وهما حيزوي قبها قوين ورا نانون اللي نعطف الماء متنا يتنك متنا أفكر حكم مكلا كنو نيمي أكسب الله أفكر حكم مكلا كنو نيمي أكسب كبالي السلو دعينا اللي نعوات ندمد السكونين يوم حصلوا السلام كدودا حتى بعد قليل يجي بريوات بوارد الله دحوا حليد عليك وعيد وارد وعن قتليني باري ومعاني حق الجنة ومعاني والسكاتة وتبمر الجنة ومعاني والسكاتة وتبمر الجنة Sani sini tata rusak gai dan fandi kewani bernamish kini masa kadali ni kara tiatan tobu koi kata takki tinta nama awai kado imbol kahin nina ani kada gada fannan fanan alu ya yu berule gihlohu fani dugri henduri eh, mana iya nama siro kal hai nisugnehi ni fani drihi eh, iya nama raddi hinil gahsimi uhuk nahara laki mahamada yu eh, imbol ya am alu هنا مرك هذا فنان على يا يبرو لي آه، فرجحت يا باي فرمو حيل سيسا كا قوت بسهي اللي مسبتها يعني دا كا كمن هنا وعدنا آه، ولا ها آه، إدالتي فرق إن حانكي وغري واهم معي توك كلمه هي وقتي تو توياك يقول معي ساهي أنا ما إيه. إيمي نم هاي توك كادو يهتترسانا قديه اللي حبوه فرمو يقول تترسمي دوما سوقتيتن آه، كامولا يوكي تعبتي آه، سدي حامول عفر ستة جواي تجده نعما آه، حردون تاك مانجو جبت التيتا أبكا أكوتنا بولتنا جده نكبين هميا سرق حبري عفركا ما بولته إنك تناني تني عفرين كي مجوي تك تتتككي عقدو فري مرينك ميعيسا إيه وياجي نهنا وقتي كي سامتي أنت فعمكو إنك تناني نك دبوسني نانو ستة خبران برسنا ستة نديري كدوك كدول ستة كرهنا وعدينا هي فرحة جدا وايتم أو يا وقتي معيه إنك تو نكهنا نيه وري ستة نبري إنك ما جوينا كاي إنك ما جوي نك نك نتككي يلا كلهم نيم جبتة هي مع ربي نيجي نفرن نكبا كدت يا كلا هي إيه. الفرقة أن أصل يلا كسكتي تمتها جح وعدي إيه. آه، أنا أسا كربا مها آه، داغه بي وهنمي hanimi <laughs> rabiikal وكيرال داغه kiiral هنمي horisoo hanimi tiyaabihii afar amulhaagid micim warse hegeleyohi wodagu lugeleyohi akera saku rabekey kadam ajibka yaabatayabahay barsa lukatuka luksuktetanehtanodurku mangohtanimkaado asal farkuxatlehtanitayaabuwata farmutatrusa usumtuma kelemidigam danandorey hehiya kaaktuleki barito نهارسي تكاك برسانا مو دنان دور يهن كي تو كوكو تكا أكل يا بهن هنا كي ربي وهن فرموكات تنا هسي حصل له تنه تنا تكا كنا دنا هاي كتبت هنا عفرك قد كادن كي أقول هاي هاي نيجوسا أرحي وفنان كنا ميانا هي يا كامولا يوم أقول لا مرم متنا أرحيهم فنان ما يفنان كنا ميانا هي نهني نكدو ما سكته تن فنانين نهار حكو سكته برال نهما أقصو جاني fanniinkin hakiyana macafara guta ittikiita diiniik dhabbahaanamaa kaamulayo sugtee missabataha mangoo gabbatitita sugtee missabataha hayyanii gusa ittikiita bixsita arxii fannan amma fannan miyana hiyyanama aduu kiyye fannan aliyayu baruu limahamad ayyowi ittalluk kasi akkiyaabitti kakkatattahine andabbinnoy kassootinaa uri kinni fanni kee waani barnaamijilo kaasitai mice waqtii aliyayu baruu tonna farmo katattahine andabbinnoy macasinta مرحبا أنا كده كده فنان على يجبروا لي آه، فني آه، جحلو آه، دقره هندوري نبام جد بنت مدجهي سين كده ما سوته تام فنانيني مفر محمد لالي كلا هي مرتي تا إنكيه فني كي نك مانغو ملة كل سمي أجت كي بارو قديتي تا كي سياسة قديتي تا نبام عيل سكسوكتي مدلوك سكتي ميكا مكعكو وقد أبكو حتى تنهرا أساكو نعويتي ميتي وعدينا كوسيتون دعيني عفركا هوان باحا كني ركاكي كنا هرسا على الديابة قصوهي عفركا قد إنكي وقها إنكي إنكي قحلون لكلسي أصمت إيانا ما نهارسي سعالسي هي السوغيهي سيني كادو قحلو قد تتا أنكحا هنا وعدنا فري عفر بري عفر هيابوكي عفر فلهي إنكنا حماسيات قاد حلة يهي وكتوا من كنا بحتة يهيناي ودوري دقرا اقتميتين فني كني ميكا مقعكو فني قحلوه بارو أغتها دقرا هين دوري من نلقى عدو الساعة لك الدقا داي فنان علوه يبرولي والله أثر فني تاما ودرع في كلا أثر فني جري ويسرع أو يتوقع يتنى أثر فني نيبسا يعني مال كل سمانجي وقوتا نيبسا يعني يانا مالكول سي إيه هي آه، وهو ليسكو أسا كنا بلي أنقريا إنتي لديني هي تلح الكلمة بلس من مري تابك له بلس لك يكلينين دير ملا يمعن فمري السبك له يسبل له يبهر السيد كلام دبلي إيه يني إيه، هي تساكو كنا تهتني هي فني أسكو فني مليه آه، فني كل بنتكو يسكوي moteeri eh, fabrika moteri maydetaamitam moteerkineehiyasaaku yamicin famari saglene yabhule sitalan dabelino itaangara badda ahaak mhm. arxugeytintaa xafaradhaylo asaaku ittalih way sarraxa عضل كيويدل ربع تسجليه تو نهرا تقدم يروف هاي تتيه تو تني عفر فني حيل اللي عن جوهري أساكو كدادلت يعني يتحل كميا حي قصة من عبلي ديرون عبي فرمن عبي نيقصة الحكيم دبنا ننؤرهنن ننؤرهنن madaxa kaaduyehnan cibayro dhinac basalmali sateekalooki sabcigid wilino lacuhu girabbir birtakamelino maysata kalmadu gigdilino alxukere falmamo gola saabonestanin hununu toocan garaata saaku aginal aybalan gannaa fale wacdii fanniike fannaananii afaraaya saaku alxamdulilah nano dema أسا كتنما بكر بمرها يلي آه، الدنيا تيسدي كوكيني هي حايا الحيهي ليه به الحمد لله خلانين كتنين هي عمري كي عافيتي حي أفرد الدحل كهكا ويسرع إيرون جحنا كون يلي نكري كيني هي حي آمين الحيهي فني فني دره إيه. تساكوي نهار في التوكاس نابليه يكرع تنيه هواي نبدري نبعري ويسر يا نن كرعت مالي جم الحمد لله تساكوي كل آه، حد ما يهين يا عمل كم سن يلعب حي نما ملكا يهين يرهين أساكوي نن نملك هواي نيت حلتا يلي دنهي آه، آه، ربي عم إن على حنجة حسر مهني سلها آه أكبت آه، يا من أكربنا الحين ولا كنا الشعر به يا وعدي إيه. وين الشعر به ما سجلنا يا بركة جده أي آه، أيه أكربت يا بي يا من أكربنا الحين حنيد حسب سمرتني وكرتوا تمام إيه أنا aanagu السلاح إيه gabadhumihimishilahaa aa karacdatiy على بكرة كراعيني نعم دمع دمع دمع يندبن عصر ديني وعديق حلو ديني ديني أبتل حلو كتلي وساكو أبتل تنجي حلوهوي بول كرمانيك حندتك وحرريك سجن دلوك أبقحمر السجنيهي أوي وهو انسمك سكتيهي الحمد لله أساك أبناه ننجي حلو كنا هابو كربكا كحر يمر نابل انت حلتا ايه, إيه، فني كيف فنانين تاني كيف فوزي يجي تانا ودرع السكتة ان بنتها الحمد لله إيه. يلا الشكر ده حزناها الحين يلا كنا يا بربك يا خير لبت معراق لقوام يتحلتا إيه. <laughs> مع خادل دا قبينكي ياه كساكو عفركيني كل رعتنا لله والله انا يعني ماي ملحق የዕራቡ gabatluggir waayot helkata uddure haggatrabeki yo enaadisasisi yaargekaadu yenlaxbod kasmakarxeyo sugseki yallaha fayla gabactearxeyo naba micehi ninka dagadabeefanan cali ayabarule tonakaadu haagsara baaro nagarto ayta horaha kastaki cangaray tonakaadu urikini cafara isyaamo isi konnabna isi moddaciino isi gaddihiba gul rabaka tonna koositaka ya ise koosita aydaa dule mara yakkeeni gidehi nabam gidibihan farmota turse kul sale gaddaga hoga xisna cafar bara cafarun mattamigacal ani kooxa ani kooxa micihi babaalu gaddagi gaddagi مسك دلين أسئلة عصتين طبقة أسئلة عصتين تاني فني كي واني برنامج وقتني كادي كتاب تقدرني لو كايسي تايتيني مي كل سلي قد جاي محمد أيو طبقه فنان على يبرو لي تترسين فارموي لبم نعم. إرسين فارمو كني نعداد سكسي تاري يلا يلا <laughs> نعداد سكسي تاري يا يا مالو كابتو هي كاد تايس أفر اللي تنالتني كا انت فارموي كا ما بيأي معنا إيه. نعداد سكي كاد سكي تاري عملناها <laughs> كسلي كدا فنانيني tonna kaadu waawaya yani xabiibii ka lahdan kasli tan xaja walisihii kaadu kakanaarsaal abayaabititali afarak sugeetit yaabam tambuli bartihen haydi nik dabbahanama kutubul dafeysan fadinta afahmaa anama aydaa tukuhma takka xigila hooraha kutubul dafeys hayniniteke afar ma maraa iyanamaa yaarigen indi inta masabbata kutubul dafeesna iyana minnahay afarummattah ilyan inna nikkel saiki salaamay maysooy wagari caagitnahay maxaanay sumuttan manguh nacboytinik manguhumaya afar baatilmadi isi xakibagul yan ayunta kinimika makkacuku afarummattah maysoo caagitnahay tunnahkaadu tamayso tamaatu taayidaadi yan kattabu afar iyeni baadal inkinet yabana gidi abte tan agiraha tanimihi maiso agidna harabtemi kadu addunya qtaisi akira kenya hay tunna barsinana waadina nakhmi kenik barsina muhammad ayo barsaluku nimata awa kaar xugtinaha away tanihtan hora farum matta abte tanihtan maiso aro taarigihi aro kay kadu tunna anilehi lakin tamatih tanihtan hora taarigi dawa takar xugtinaha haydadu yatkumini fiirsana hin fadintahay wa kadu away tanih awayeen bartihan undane tak ambal sintan tanihtan tiya بتي كدت هي آه، اللي حبوك هذا كنك يعني برسلنا مكان نور محمد برسل حيلها بهنيهن قد برسلكو عفر آه، متى آه، برسل حيل مكلهنيهن في دايت تونا كادو عفر غير مكل تاتن تام في انك تنوك يا يقول لين دي انت تنهتن انغور لهنيهن قداي مي قداي انا تانكي كبرت ما يسلو غيرا عفوك ابهن قداي وبدك لك قد ساعتني لكي عفر ليه عفر لا غيره يا ياها <laughs> مفرع محمد لالي كادو غوتاتيكيا حتى كده بارو يهن آه، جحلوق قد علينا لما نعم، ينكيه آه، جحلوق قد كني مسبتها لو كادو ساعتنا اللي انا آه، نعزمه هنا قد لما نعم، قد سيني كبرسي منه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهم أرسل حيلنا التي قوبو إدل عفره ترى لاقيرا ورمينا على بطلاقيرا تنكي كبرت ما يسلاقيرا ينجلي دك خبر حسني تدار دارك بطلر حسني ورميق عفرق بدراعي ينجلي Ülkelere de kaskabar hüsnü Tutmalı darı kapılar hüsnü Varamiga afara kabar rami Yo, yo, moran Sedi varar kobar penak بحير لا غيرة لبحوي قرسي سكاغيرة يجي ورا كبر كناغيرة مدولي مبتمي سلاغيرة